Mm-hmm. Abigail, ang intern na kulang sa confidence. Maganda ka kaya nung bata tayo. Oo, ang tawag sa akin dati, Pretty Abigail. Tapos, nabankrupt ang family ko. Nag-concentrate ako sa trabaho kaya hindi ko na naalagaan ang sarili ko. At si Kevin, ang boss na sobrang strict. Kung hindi ka ready, walang dalang ideas. Mabuti pang huwag ka nang umaten. Sa opisina, madalas silang magkaasaran. Puro kataltal. Pero magbago kaya ang lahat kapag nalaman ni Kevin na first love nila ang isang isa't isa, sabay-sabay nating i-ship ang newest Thai couple na magpapakilig sa atin tuwing hapon. Me Always You, Mondays and Thursdays, 2.45pm, and Tuesdays, Wednesdays, and Fridays, 5pm on GTV. Hanggat nandyan kayo, hindi tayo magpapatalo. Ready na sila! for their last fight to save Fiesta Magazine. Nandito lang naman ako eh. Kaya nating labanan to. It's an all-or-nothing finale week sa... Si Sisi, writer na pilit na tinatago sa publiko ang true identity niya. Siya ang i-interviewin, mas okay kaysa kay Robert D. Sapat na yun para maging top one ng Fiesta. Kumusta? Ako si Z. Me Always You. Mondays and Thursdays, 2.45 p.m. And Tuesdays, Wednesdays, and Fridays, 5 p.m. on GTV.